X – это тот же чап-чап, только режущее движение делается стоя не над конусом, а между ними. Но сегодня мы будем изучать элемент Special – это X на передних колесах. Для его изучения вы должны хорошо владеть той и той монолайном. Если умеете, приступим к тренировке. Нужно встать на месте и немного поразъезжаться вперед и назад, после чего повторить то же самое, только стоя на передних колесах. Не забудьте о стойке, спина прямая, ноги согнуты в коленях, руки держите перед собой. После этого просто покатайтесь в той-тое, чтобы ноги привыкли к нагрузке и держали баланс. Это может быть монолайн со сменой ведущей ноги, той-той отвертка и так далее. Получается? Тогда пробуем сам элемент. Главное тут – работа бедрами. Движение в бок происходит за счет протягивания ноги. Едете влево, тянется правая. То есть в нашем случае вся концентрация на правой ноге. Вариантов заходов несколько. Рассмотрим первый. Медленно катимся в той-той монолайн, при этом ведущая нога правая. Становимся в стойку V и протягиваем правую ногу. Левая при этом должна стоять на месте. Если протяжка получилась, пробуем фиксировать ноги, становясь домиком. Следующий вариант – с места. Колени хорошо согнуты. Начинаем делать чап-чап между конусов, сразу разворачивая корпус вправо конце движения становимся на той-той. Главная задача упражнений – становиться в стойку Ви и протягивать ногу. Когда это получается, пробуем продолжать движение, меняя стойку на домик. При этом паузы будут происходить именно на смене стойки с Ви на домик. А теперь пробуем на дорожке. 50 или 80 сантиметров выбирать вам. Становимся между конусов и начинаем движение. Ведущая нога срезает конус, а другая проезжает под ним или над ним.